Jambo. Jambo sana. Habari gani? Nzuri sana. Wageni <laughs> twakaribishwa Zanzibar yetu, hakuna matata. Jambo wote, hakuna matata. <laughs> Oh, jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni twakaribishwa Zanzibar yetu, hakuna matata, jambo wote hakuna matata hakuna matata. Hello Ukraine! Hello Ukraine! From Zanzibar! Hello, bonjour! Oh, great, so all. Zanzibar, <laughs> very